Эм, и нож я особенно не использую, потому что у меня очень мало килов с ножа. Где-то 2-3 кило, Ну, может, 10. Я не знаю, надо потом посмотреть. Итак, эм, давайте помолимся Гейбу. И нажимаем «Использовать ключ». Давай, давай. Ну, ну. Нет! Нет! За что ты меня так? А, черт. Блин. Хотя бы сколько стоит такой площадки. Сколько он хотя бы стоит? Издевайтесь, да? 0,10 ну, долларов немного поношенная. Ну, не знаю, что